معايا ساعة مش مفهومين وكيف من أول مش مقاول بطلت عشان نجيب اللم صحبة حبة ما تسمى وكل ما تبعد كسرت المصباح لقيت الدنيا بتلون بنسى كل اللي راح الاقي الدنيا بتبنك انا مش صداع سبتيني الوحدة انا متلك شوفوا مين حقه ضاع حقي قائمة دور زي النني شوفني كابوس بس في الواقع صاحبي هتموت بس مش مني بعمل العملة وببلغ الظابط انا مجنون بس مش قادر انتوا النجوم تشوفوني في الطالع صاحبي انا ترك تيجي تلاقيني فاقول لك كله كله تحت رجلي يا زميلي كله كله كله تحت رجلي تحت رجلي لك ايه بقى يا كله كله كله تحت رجلي انا في مكانك اسطوره تنجم الفانزي بتطولك تجيبهم انت من الصوره طبلة ودن الاكس بتخونك قول صاحبي كام تمنك قرفت من صاحبتك طلعت شبهك قريتك الليركس مين مين سرقك قول لصاحبي مين سندك مين مين قلبك من المنشية تشوفني بضحك بقتيل قتيل وافضل اضحك اكتب نمبر تطلع مامتك وشك محروق طب فين بطاقتك مفيش تراجع واستسلام مين الشرقية مش مين السلام انت نجم عالي بس مش بتبان ما تجيش يا زميلي في معاهدة سلام تيجي تيجي في اول مرة سيبها زميلي في حوض الدراب بجيبها بفشي مش بطبطب سبت لها كل حاجة وخدت دماغي انا طالع لفوق مش نازل تاني جايبني شو لناس وحشاني بمد ايدي واجيب الباقي امشي دماغي بالعكس الفن يشوفني بالحجز بترابوا انتوا بالحزم بتموتوا انتوا في اللز المادة سامة واصحاب ولما بيموتوا في شمة ده عضمة وكلب جابوا الحبة عملوا فكة اخرتها شكة وراها حبسة كله كله تحت رجلي بقولك ايه بقى يا كله كله كله تحت رجلي كله كله كله تحت رجلي كله كله كله تحت رجلي كله كله كله تحت رجلي بقولك ايه بقى يا كله كله كله تحت رجلي بقولك ايه بقى يا كله كله كله تحت رجلي حقدي جاي افردهم على السي دول عين حقدي جاي افردهم على السي